san shunaqa svetoy bo'lsang shunaqa to'g'ri ekansan domla ekansan nima manga yuzimga gapirmaysan telefon qilmaysan gapirmaysan nima qilarding videoni chiqazib tarqatib o'zicha o'zini ko'rsatib bu domla faqat shu qizlarni chaynab g'iybat qilib o'tiradi vaziyat jiddiylashmoqda bu safar munisa rizayevaga xalq atvet qildi. Hozir video davomida hammani fikrini o'zingizlar ko'rib, bilib olasizlar. Bu videoda men deyarli gapirmayman. Faqatgina Munisir Zayvani muxlislari va yomon ko'radigan xalqim Sizdan atiga mehnatim uchun ushbu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Bu faqatgina mehnat uchun emas albatta. Bu video kengroq tarqalish uchun ancha yordam beradi. Rahmat, kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, bilasizlar, bu kanal sizlarga hali e, ko'p xizmat qiladi. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida obuna bo'lishingiz mumkin va albatta videoda boshida shuni aytamanki, siz kimga nima ответ yozmoqchisiz, qaysi fikrdasiz, bemalol kommentariy qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Ushbu videoda Munisa Rizayeviz ham tomosha qiladi, men boshqa-boshqa insonlar tomosha qiladi va birinchi qiladigan ishi ushbu videoda kommentariyasini kuzatish. O'shaning uchun kimga fikringiz bo'lsa, bemalol chiroyli oqilona kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin, chunki hamma o'qiydi, ishoninglar menga. Demak, aziz vatandoshlar, videoda mavzuni boshlashdan oldin sizlarga bir tavsiya reklama, marhamat. Qoldiring. Like uchun rahmat, marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bir necha kundan beri Domla Abror ali va e, Munisa Rizayeva o'rtasida juda hali tortishuv avjiga chiqib ketdi. munisa rizayeva haqorat qilib noto'g'ri qildi domla abror Aliyda. abror Ali e, dinimiz tomonidan juda ilmli ilmini mana barchamiz hurmat qilamiz e, bu yerda mening fikrim endi tushunmovchilik bo'ldi meni fikrim tushunmovchilik bo'ldi munisa rizayeva boshida gapirgan gaplarini e, u o'zini ro'mol o'ramasam ham alhamdulillah musulmonman iymonim mustahkam noto'g'ri yo'lda yurmayman deb gapirdi o'zini fikrini gapirdi ro'mol o'raganlarni haqorat qilmadi ro'mol o'raganlarni lekin ayrim ro'mol o'rab turib nojo'ya ish qilganlar bor dedi to'g'ri bu hayotda bor dinimizni niqob qilib kiyib olib shu ro'molni o'rab nojo'ya ishlarni qilayotganlarni ko'ryapmiz bu hayotda Э, eri turib chet davlatlarda ro'mol o'rab turib boshqa erkaklarga chiqib ketayotganlarni turmushga chiqayotganlarni ko'ryapmiz bunday ayollar ham bor dinimizni niqob qilib kiyib olganlar э, erkaklar bor dinni niqob qilib kiyib olganlar do'ppi sallani kiyadi yoki soqolni qo'yadida e deb turib haligi nojo'ya ishlarni zino harom halish ishlarni qilib yuradi bunday odamlar bor dinimizni niqob qilib kiyib olib ayollar ham erkaklar ham bor meni fikrim lekin ushbu mojaroda munisa rizayeva e, oxirgi javobida domla abror muxtor aliyni haqorat qilib noto'g'ri qildi lekin munisa rizayeva to'g'ri gap gapirgani oxirgi murojaatida shuni internet tarmoqlari orqali yoritmasdan meni o'zimga qo'ng'iroq qilib aytganingizda men tushunar edim deb gapirgani to'g'ri bo'ldi aziz do'stlar hammamiz ham musulmonmiz hammamiz bir yurtdanmiz unday qilib turib bir birimizni tushunmagan joylarimizni tushunib to'g'ri ma'noda tushuntirib yetkazishni bilishimiz kerak bir birimizni haqorat qilmasdan avvalambor assalomu alaykum aziz e, blogerimiz Muhammad amadiyev sog'liklaringiz yaxshimi sizni kanalingizni har doim kuzatib boramiz endi men yaqinda shu bugun e, munisa rizayevaga qilgan videoyingizni ko'rdim neytralni gapiradigan bo'lsam e, gap shundaki e, boshida o'zi munisani noto'g'ri tushunib olishdi chunki u Именно hamma ro'molliklarni yomonlamoqchimas edi. Prosta ba'zi birlari shu e, to'g'ri ko'ryapmiz-ku, masalan, har kuni e, ko'chada yurgan qizlar ham birpas ro'molga kirib olishyapti. Shu ma'noda aytuvdi menimcha, prosta haligi hammani umumiy qilib e, gapirib yuborganiga noto'g'ri tushunib olishdi. Keyin yana Instagramda live streamida qilgan videolari, lekin уже tarbiyasizlik bo'ldi menimcha endi bu meni fikrim ehm, chunki shu domlalarni ustidan kulib meni o'qib qo'ying o'qib qo'ying deb уже издеваться qilibyubordi ustidan kulib o'sha domlalarni ularni qanaqaligini bilamiz uyoq yoq bu yoq deb ehm, shunga menimcha mana keyingisida noto'g'ri gapirib qo'ydi а так lekin boshida э, уже munisani noto'g'ri tushunib olishdi endi munisa opani men ham hurmat qilaman endi anaqada qo'shiqlari yaxshi endi opam ham shou biznesda eng hozir avjiga chiqqan opam ham yulduz endi qayerga borsa pichog'i kesyapti opamni lekin ana qilib bu qorakalar akalar ro'molilarga gapirishi noto'g'ri opamiz o'z yo'lida ketgani yaxshi deb o'ylayman bu meni fikrim endi opa shu qo'shiq aytadi qo'shig'ini aytib yursa bo'laveradi endi u birovni hayotini afsusat qilib voy anaqa edi manaqa edi deb gapirishi umuman noto'g'ri to'g'risi ana shu opamiz qo'shiq aytsa opaga qo'shiq aytish yarashadi xolos shou biznes klip kino bo'ldi lekin mana qilib birovni hayotini gapirib yuborsa haligi manaqa ro'mollilar achchig'i keladi mana qora hamma o'zini ishini bilib qilgan yaxshi deb o'ylayman lekin munisani qo'shiqlarini eshitaman men ham misol qo'shiqlari yaxshi misol bitta qo'shiq chiqarsa hit bo'ladi ну asli shu tempda ketgan yaxshi birovni hayotiga aralashish kerak emas deb o'ylayman bu meni fikrim endi kim qanaqa deydi endi muxlislari bo'lsa o'zi ha yo'q to'g'ri gapirdi deb ma'qullasa bilmadim men ham muxlisman lekin men to'g'ri yo'ldamanda ana shuning uchun to'g'ri ketgan yaxshi munisa opaga maslahatim menda men eshitganmi eshitmaydimi bilmadimu просто qo'shig'ingizni aytovering jon opa bizni unaqa qilib diqqat qilmang ro'mollilarga yopishmay qo'yavering opa qora akalarga yopishmay qo'yavering maslahatim shu opa sizga qo'shiqlarni bosib bosib gazini bosib chiqaraveringnu shu birovni gapirmang opa iltimos qilaman shu sizdan assalomu alaykum qadrli o'zbekiston vatandoshlari vatandoshlarim dindoshlarim shu ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanib ketgan bir video bor ekan munisa rizayeva haqida ko'rib qoldim hammani o'ziga yarasha fikri fikr bildirishga haqqi boru shunga men ham bir o'zimni fikrimni bildirmoqchiman munisa rizayevaga masalan hozir bu gapim bilan men munisa rizayevani yomon demoqchi emasman men ham qo'shiqlarini eshitib turaman inson sifatida ya'ni shuni aytmoqchimanki munisa rizayev ham o'zini fikrini bildiryapti hijob haqida domlalarimiz haqida shunga bir gap aytmoqchiman iltimos o'zbek san'atkorlari din ishlariga aralashmanglar iltimos din ishlariga aralashmanglar qo'shiqchimisiz qo'shig'ingizni qiling svarchimisiz svarkangizni qiling iltimos birovni ishiga birov aralash kerak yo'q yaxshi ish emas u piar desak ham piarga ham o'xshamayapti ja unaqa narsalar bilan piar qilmanglar iltimos umrizaxon opamiz ham balkim shu yozayotgan ovozligimni eshitib qolar yana bilmadim eshitib qolsa ham endi bitta unisapaga tegishli emas bu ko'p san'atkorlarga tegishli onalarga tegishli iltimos qo'shiqchi qo'shiqchiligini qilsin bloger blogerligini qilsin Aziz yurtdoshlar, video aynan shu yergacha edi. O'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Kelgusi video orqali ko'rishguncha xayr o'zingizga ehtiyot qiling. Siz Maximadiv kanalida bo'ldingiz. Sizlar bilan men muxbir Muhammadjon Madif bo'ldi. Rahmat katakon.